Good afternoon everyone last day हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लिए थे लिक्विडेशन के आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर लिक्विडेटर को शेयर होल्डर को जितनी पेमेंट की जाती है उसके ऊपर भी अगर रेमोनेशन दिया जाता है तो किस तरीके से सोल्व आउट लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितनी पेमेंट हो रही थी उसके ऊपर रेमोलेशन के संबंध में था आज अगर शेयर होल्डर को भी अगर हम पेमेंट करते हैं या शेयर होल्डर को भी लिक्विडेटर के द्वारा किसी तरह की कोई पेमेंट की जाती है तो उसमें लिक्विडेटर को कितना कमीशन दिया जाएगा कैसे कमीशन दिया जाएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव देखिए अगर आपको ये चीज़ आपको ये माइंड में रख के चलनी है कि लिक्विड शेयर होल्डर को अगर पूरी पेमेंट हो रही है शेयर होल्डर को पूरी पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही बेशक आप माइंड में रखें या ना रखें इस चीज़ को आपको जितना कमीशन दिया हुआ कमीशन डिवाइडेड बाई सौ प्लस कमीशन करके ही कमीशन को कैलकुलेट करना है मान लीजिए दो परसेंट कमीशन हमें शेयर होल्डर को देना है जो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने अमाउंट पे की उसके ऊपर दो परसेंट कमीशन हमें एक तरीके से लिक्विडेटर को देना है तो आप दो बटे एक सौ दो करके कमीशन को कैलकुलेट करेंगे नंबर फाइव देखिए A limited went into voluntary liquidation on July first 2017 its balance sheet at that date was as follow उसकी बैलेंस शीट हमें दिखाई हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल है 7,500 10% preference share of 10 each, 75,000. 12,500 equity share of rate 10 each, 1,25,000. Profit and loss का बैलेंस दे रखा है नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे है ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस से है तो लॉस हमारे पास है 5,000 का non current liabilities nine percent debenture हमारे पास हैं 50,000 के करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के एसेस्ट हमारे पास दी हुई है बिल्डिंग वन लैख की प्लांट सेवेंटी फाइव थाउजेंड का करंट एसेस्ट है हमारे पास इन्वेंट्री दे रखी है फिफ्टी थाउजेंड की trade receivable thirty five thousand और cash at bank fifteen thousand the preference dividend for in arrear for two year preference share holder के ऊपर जो डिविडेंट है वो दो साल का बकाया है द एरियर आज पेबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन जो भी एरियर हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन के ऊपर पे किए जाने हैं the liquidator sold the building plant and inventory for रेटे टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड तीन चीज़ों की वैल्यू हमें दी हुई है building plant and inventory building plant and inventory तीन चीज़ों की हमें वैल्यू दी हुई है तो इन तीन चीज़ों की वैल्यू दो लाख बीस हज़ार रुपये हम कंसिडर करेंगे डेबिट साइड में दिखाई जाएगी and release all amount from trade receivable trade receivable से सारे के सारे अमाउंट रिलीज हो जाती है ट्रेड रिसीवेबल हमारे दिए हुए हैं थर्टी फाइव थाउजेंड के except one of rate five thousand which provide to be irrecoverable इसमें से पाँच हज़ार रुपये की अमाउंट जो होगी वो हमें रिसीव नहीं होगी तो तीस हज़ार रुपये के ट्रेड रिसीवेबल हमें रिसीव हो जाएंगे he admitted the claim of all creditors creditor का पूरे का पूरा क्लेम उसने स्वीकार कर लिया कहने का मतलब जितने भी क्रेडिट दे रखे हैं तीस हज़ार रुपये के वो सारे के सारे उसको पे करने हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा देता है rate three thousand of which were preferential creditor में तीन हजार रुपए के जो क्रेडिटर हैं वो कैसे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं thousand three hundred fifty and debenture were repaid on December thirty first two thousand seventeen दिसंबर की अंदर जो पेमेंट डिवेंचर की जो पेमेंट की जाती है वो 31 दिसंबर 2017 को पे की जाती है liquidator remuneration were was 2.5 percent on एसेस realised except cash and 2 percent on amount distributed to equity shareholder ढाई परसेंट हमें कमीशन देना है कैश को छोड़ के जितनी भी अमाउंट रिलीज होती है उसके ऊपर और दो परसेंट कमीशन हमें देना है इक्विटी शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट पे की जाती है उसके ऊपर तो सबसे पहले लिक्विडेटरी फाइनल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं कैश एट बैंक हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है पंद्रह हज़ार रुपये का इसका हमें कुछ नहीं करना है अब कमीशन जो देना है वो किसके ऊपर देना है जितनी संपत्तियाँ रिलीज हो रही हैं उसके ऊपर हमें कमीशन देना है land building and plant and machinery जो भी दे रखी है वो दो लाख बीस हज़ार रुपये की हमें रिलीज हो रही है और ट्रेड रिसीवेबल का हाँ, इसने जिक्र किया है तीस हज़ार रुपये के ट्रेड रिसीवेबल रिसीव हो रहे हैं टोटल अमाउंट दो लाख पचास हज़ार रुपए की हमें रिसीव हो रही है अब सबसे पहले पेमेंट का क्रम मैंने आपको बताया था पेमेंट के क्रम में सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाता है लीगल चार्जेस का भुगतान किया जाता है लीगल चार्जेस हमारे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं उनको छोड़ देंगे दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लिक्विडेटर रेमोडेशन लिक्विडेटर रेमोडेशन इसने कहा है कि ढाई परसेंट ऑन एसेस रिलीज संपत्तियां हमारी कितने की रिलीज हो रही हैं दो लाख हैं पचास हज़ार रुपये की रिलीज हो रही हैं इसके ऊपर ढाई परसेंट कमीशन देना है तो ये हमारा हो जाएगा छः हज़ार दो सौ पचास रुपये उसके बाद आता है दो percent on amount distributed to equity shareholder अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे की जाएगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे कि आपको सिंपल मेथड बताया गया था कि दो बटा एक सौ दो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितनी है टू परसेंट है तो दो बटा एक सौ दो करके आप कमीशन निकालोगे अब अमाउंट हमारी कितनी अवेलेबल रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे की जा रही है इन दो चीज़ों को छोड़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें पे करनी है वो हमारे आते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसिस लिक्विडेशन एक्सपेंसिस इसने दे रखे हैं दो हज़ार सौ पचास के दो हज़ार तीन सौ पचास के हमने एक्सपेंसिस का भुगतान कर दिया सॉरी दो हज़ार तीन सौ पचास के एक्सपेंसिस का भुगतान कर दिया उसके बाद बैलेंस शीट में जो जो हमारे लाइबिलिटीज दी हुई है उनका भी हमें भुगतान करना है सबसे पहले हमारे पास दिए हुए हैं नाइन परसेंट डिवेंचर पचास हज़ार रुपये के डिवेंचर दे रखे हैं पचास हज़ार रुपये के डिवेंचर की पेमेंट करोगे डिवेंचर हमारे पचास हज़ार रुपये के अब जब हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरी पेमेंट होती है तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट भी हमें पे करना होता है डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा अब इंटरेस्ट हमने कहाँ तक पे कर रखा है नाइन परसेंट डिवेंचर हमारे दिए हुए हैं डेट हमारी दे रखी है एक जुलाई 2017 लिक्विडेशन की डेट दे रखी है एक जुलाई 2017 और उस दिन बैलेंस शीट हमारी ये दे रखी है इंटरेस्ट के संबंध में कुछ नहीं कहा गया कि कितना ड्यू है कितना नहीं तो हम ये मानेंगे कि एक जुलाई 2017 तक का इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं एक जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक का समय अवधि हमारी बनती है छः महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर छः महीने छः महीने का ब्याज हम कैलकुलेट करें पचास हज़ार के ऊपर नौ परसेंट की दर से तो नौ परसेंट की दर से नौ पाँच पैंतालीस पैंतालीस होगा था साढ़े बाईस सौ साढ़े बाईस सौ रुपये हमारा ब्याज जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा साढ़े बाईस सौ रुपये का ब्याज इसमें ऐड करेंगे टोटल अमाउंट बावन हज़ार दो सौ पचास रुपये की हमारी डिवेंचर होल्डर को पे की जाएगी उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इसने स्पष्ट लिखा है कि क्रेडिटर में तीन हज़ार रुपये के हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी हैं ही admitted the claim of all creditors rate three thousand of which were preferential यहाँ पे इसने इस स्टेटमेंट में सही बोला है कि तीन हज़ार रुपये के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी हमारे पास हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे पे किए जाएंगे तीन हज़ार रुपये के बचे हुए जो क्रेडिटर हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में पे किए जाएंगे टोटल क्रेडिटर हमारे हमारे तीस हजार रुपए के थे टोटल क्रेडिटर हमारे तीस हजार रुपए के थे तीस हजार में से तीन हजार रुपये हम पे कर चुके हैं बचे कितने सत्ताईस हजार रुपये के तो सत्ताईस हजार रुपये के क्रेडिट पे कर दिए जाएंगे उसके बाद आता है preference share capital preference share capital हमारे पास बैलेंस शीट में दी हुई है पिछहत्तर हज़ार रुपये की परफेरेंस शेयर कैपिटल पिछहत्तर हज़ार रुपये की दी हुई है पिछहत्तर हज़ार रुपये की preference share capital plus ten percent इसके ऊपर डिविडेंट टेन परसेंट इसके ऊपर है डिविडेंड पिचहत्तर हज़ार का टेन परसेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक साल का बनेगा हमारे पास साढ़े सात हज़ार रुपये दो साल का इसने एरियर बताया है डिविडेंड जो कि लिक्विडेशन के ऊपर पे किया जाना है तो टोटल डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा दो साल का साढ़े सात गुना में दो टोटल अमाउंट हमारे पास पंद्रह हज़ार रुपये की अमाउंट जो होगी वो डिविडेंड किया जाएगी और फ्रेंच शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे की जाएगी वो आ जाएगी नब्बे हज़ार रुपये अब बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अमाउंट अवेलेबल की इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अब हमारे पास कितनी अमाउंट बची टोटल अमाउंट हमें रिलीज हुई थी दो लाख पचास हज़ार रुपये की प्लस पंद्रह हज़ार रुपये हमारे पास ये थे दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये की टोटल अमाउंट हमारे पास थी दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये में से छः हज़ार दो सौ पचास रुपये हम एक पे कर चुके हैं तेईस सौ पचास रुपये एक पे कर चुके हैं और बावन हज़ार दो सौ पचास रुपये एक पे कर चुके हैं तीन हज़ार रुपये एक पे कर चुके हैं सत्ताईस हज़ार रुपये एक पे कर चुके हैं और नब्बे हज़ार रुपये एक पे कर चुके हैं इन सभी अमाउंट को जोड़ के दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये में से लेस कर दिए कर दीजिए टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी चौरासी हज़ार एक सौ पचास टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी चौरासी हज़ार एक सौ पचास एक कैलकुलेटर अगर आपके पास शेयर हो रहा है तो कैलकुलेटर मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट प्लीज़ नोटिफाई मी कि स्क्रीन के ऊपर आपको कैलकुलेटर शो हो रहा है या नहीं हो रहा अमन कैलकुलेटर शो हो रहा है दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये की अमाउंट ठीक है ठीक है दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये में से हम माइनस करते जाएंगे छः हज़ार दो सौ पचास रुपये की अमाउंट एक जो हम रेमोनेशन दे चुके हैं लिक्विडेटर को माइनस लीगल एक्सपेंसिस दो हज़ार तीन सौ पचास रुपये की दो हज़ार तीन सौ पचास रुपये की और माइनस हमारे पास बावन हज़ार दो सौ पचास रुपये का एक अमाउंट है डिवेंचर की एक मिनट बावन हज़ार दो सौ पचास माइनस तीन हजार रुपये की एक अमाउंट है माइनस सत्ताईस हजार रुपये की एक अमाउंट है हमारे पास और माइनस नब्बे हजार रुपये की एक अमाउंट हमारे पास है बराबर अगर करोगे तो ये हमारे पास आएंगे चौरासी हज़ार एक सौ पचास अब चौरासी हज़ार एक सौ पचास के ऊपर हमें कमीशन देना है दो बटे एक सौ दो करके इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट पे की जा रही है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास कितने के हैं एक लाख है पच्चीस हज़ार से ज़्यादा के हैं तो उस कंडीशन में उनको पूरी पेमेंट नहीं हो रही है भले ही पूरी पेमेंट हो या ना हो आपको ये माइंड में रखना है कि कमीशन जो पे किया जाएगा वो जिस रेट से कमीशन दे रखा है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे हमारे पास दो परसेंट कमीशन दिया हुआ है तो गुणा में दो और भाग में सौ प्लस दो यानी कि एक सौ दो एक सौ दो से आप इसको डिवाइड कर दो कमीशन हमारे पास आ जाएगा टोटल कमीशन हमारा बनेगा सोलह सौ पचास रुपये ये सोलह सौ पचास रुपये जो होंगे वो कमीशन के कैलकुलेट करने हैं ठीक है सोलह सौ पचास रुपये कमीशन हो गया टोटल अमाउंट कमीशन की जोड़ के दिखाओगे छः हज़ार दो सौ पचास पचास प्लस सोलह सौ पचास टोटल कमीशन की अमाउंट आ जाएगी सात हज़ार नौ सौ अब जो भी अमाउंट बचेगी ये सात हज़ार नौ सौ और जितने अमाउंट यहाँ पे हमारे पास दी हुई है इन सभी अमाउंट को लेस करने के बाद इन सभी अमाउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दी जाएगी टोटल अमाउंट हमारे पास बचती है बयासी हज़ार पाँच सौ रुपये बयासी हज़ार पाँच सौ को कितने शेयरों में बांटना है बारह हज़ार पाँच सौ शेयरों में बांटना है तो बारह हज़ार पाँच सौ से डिवाइड कर दो बयासी हज़ार पाँच सौ को प्रत्येक शेयर के ऊपर छः रुपये साठ पैसे जो होंगे वो वापिस शेयर होल्डर को पे कर दिए जाएंगे तो ये रहेगा लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट आपको सात तक के जो क्वेश्चन हैं वो करने लगभग सात तक के सॉरी छः तक के छः तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाते हैं सात का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सात का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है छः तक के क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ तक किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकता है कमेंट बॉक्स में लिखें और प्रॉब्लम को शेयर करें थैंक यू